好，来来，来，来来来来来来，来，你再要回去啊？ うん すぐ終わるからすぐ終わるよはいごめんね、うん、はいはいはいうん。 呀。 んじゃんてないない